Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit, nagykövet úr, apától, és minden eh, megjelentett. Eh, hát egy nagy tisztelet eh, és egy nagy felkérés az, amikor egy templom építéshez különböző fanyagokat kell szállítanunk, és ez egy, nem egy általános feladat, hanem ez mindig egy kiemelkedő feladat ahhoz, hogy egy templomhoz, ami több száz évig működni fog, és az embereknek a lelki megnyugvását biztosítja, ahhoz faanyagot szállítsunk. Megkaptuk ezt a feladatot, nagyon-nagyon-nagyon megtisztelő feladat volt, és megpróbáltuk azokat a megfelelő helyeket a különböző <clears throat> országokban megtalálni, ahol ehhez a templomhoz a legjobb minőségű faanyagot meg tudtuk találni. Azok a nagy keresztmetszetű gerendák, amik ebbe a templomba beépültek, ezek több száz éves matuzsálemek. És egész Európában nem sok helyen található olyan faanyag, ahol, ami megfelel erre a feladatra. Hogy egy magyar mesébe is a Döbrögi Uram az erdőben meg kell találni azt a megfelelő fát. Itt is erről volt szó. A fűrészüzemnek a tulajdonosa ki kellett, hogy menjen az erdőbe, és meg kell számolni azt a mennyiségű fát, ami ahhoz kellett, hogy megépítsék ezt a templomot. De sikerült, és hál' Istennek felépült ez a templom. És nagyon szeretnénk, hogyha ez nagyon sokáig már csak a faanyag miatt is. és persze természetesen a, a benne lévő hívők miatt is, és benne lévő emberek miatt is nagyon sokáig szolgálna a itt jelenlévők és a leendő embereknek, akik ezek a templomba fognak látogatni az egészségét és a lelki tisztaságát. Köszönöm szépen!